Oh. Saluton al cio, jeni vodia via dio! Hodia mi volas montri al vi mian chambron en mia apartamento, kiel vi povas vidi, estas ege pura. Tio casis, char la edzino, bo patro, kai mi, dum la pasintai du semainui, multe purigis la apartamenton kai forgetis rubajon, simple pro tio che ni intensas forvendi nian apartamenton. Kai eble ancao vi rimarcis maculon, ci tie. La alien tagon, mi estis uh, en la chambro con la cato, mi prenis gin, kai mi didis, oh, vi estis la ple linda cato en la mondo, kai mi kisis gin, kai tui gi gratis min do, evidente ne la ple linda cato, kai jen la rezulto. Do, mi devas uh, poste mortigi mian cato, ne, mi ne fadis tion, uh, eh, senza mi ne scias kie gin nun estas, kai tio estis bona afero per i puriga apartamento, purigita apartamento, via cato ne plu povas, kashi sin. <laughs> Ciu case, mi ne faris filmoin dum la pasintai du semainoi, simple pro tio che mi esis ega occupata per il preparado del appartamento per for vendado, kai anca mia laboro, do, yes. Ciu case, effect nove, mi, mi ne kial, sed subite la vorto, ciu case, encapigis, kai dum semainoi mi ne povas for pushi gin el mia menso. Do post nun, mi devas constie pensi per tio, cion mi diras, por aviti la diradon de ciu case. Do, La alian aferon kiun mi volas diri estas tio ke mi ne havis la ŝancon por respondi al la komentoj uh, por mia plej lasta filmo mi intencas fari tion uh, kiam mi ne estos tiel okupata mi eĉ ne havis tempon por tondi miajn harojn do nun mi volas montri al vi la apartamenton uh, la nun la nunan staton de la apartamento do jen nia lito kaj tio estas la flanka kortumo tie kiel vi povs vidi, estos presca nenio tie crom la arbustui, uh, kai ci tiu estos la sun chambro, an tau unu semaino, uh, tiu tuta loco habis grandan tablon tie, estes mute da scatoloi, kai uh, mal novai lit plus, ed nenio nun. Uh, tiu la cat uh, la sun chambro dauras, uh, tiu directen, uh, kai tio esas la alia flanka kortumo tie esas uh, la alia chambro uh, ah, kai ci tio estas io mette malpurigita pro tio ke ni jus movis kelkajn aferojn uh, kai for uh, for jetis kelkajn aferojn uh, tio estas mia malnova edzino kiu sidas table kai manjas ion mi ne scias kion vi manjas kio kio lo la pek <laughs> kaj la kuirejo ĉi tie uh, kai mi mi estas tre fiera pri la laboro kiu ni faris dum la pasintaj kelkaj uh, ah, semajnoj por purigi ĉi tiun fekejon ĉar antaŭe estis ege malpura eble vi eĉ rimarkis dum jaroj ke mi ne filmis uh, mian apartamenton mi simple uh, sidis en la lito kaj filmis min tie ĉar mi mi sentis che la apartamento generale es tiel malpura che mi ne vols montri gin uh, nun mi povas, do tio felicigas min. Post purigado de la apartamento, shainas ke ci tiu loco estas trioble pli granda ol antaue, do tiu pruvas ke ni havis tro multe da mater materialajoi, materialajoi, fecal tiu vorto. Uh, ah, Kai mi ne havis chanson lasta tempe uh, por uzi esperanton, do vershaine mi esperanto estas ium acha. Oh, mi parece que diris tiu ne dirindajon. Do, tio es es la fino de la filmo. Uh, se vi chatas gin, uh, chatu gin, disconigu gin, abono mi canal, se vi ancora canal ne abonis, que mi vidus ven cio in el veronto filmo, ca mi... Mi ne scias kial mi timigos vin, eble mi simple venos al via apartamento, al domeo, al, mi ne scias, hundeo, ca mi purigos gin, gis.